akkam jirtu daawwattoota keenya ani maqaan kiyyaas Gaaddisee Magarsaan jedhama hojjattuu misooma ganda Saaguree Moodleeti. Guyyaa har'aa ah, kanasitti argamneef itti fayyadama ah, kuusaa fi gosoota kuusaa akkasumas immoo faayidaa kuusaa qonnaan bulaa adda duree maatii adda likkee fi obbo Girmaa bira jiru muuxannoo gaarii siniif dabarsuu ta'a ah, biyya malee nagaa har'a sababni dhufneef akkaataa itti fayyadama kuusaa fi faayidaa kuusaa akkasumas immoo gosoota kuusaa muuxannoo simbira jiru fudhachuudhaaf dhufne. Naa dhufu baga dhufta. Odoo nuyi asitti wal mormi nuu dhuftaniyyuu baga dhuftanii abbaan biraanee akkanumatti haa galu nuun ture. nummooyyuu midhaan haa goggoguu gogiisa kana yaa fixatu jenneeti wal moromaa turreeyyu baga nuu dhuftan yeroo gaariitti nuu dhuftani. Midhaan kana kan kalmatti galchina jennaan naan moromte midhaan kun immooyyuu chokkowannoodhaaf ko'ummaa qabna waan gizee nu jalaa dheerechuuf jenneeti ol galchuu barbaanne barreen adda akkaatti muddamnee galchinee waa baay'ee tokko dhagaa irra waan nu jalaa bu'ee fi naqasii waan nu jalaa nyaatee fi jechi ishii sun sirriidha. Gannaan immoo kopheecha waan kopheecha taaneef daddabnee galchinee kan biraa immoo itti qaxxalla. sirriidha adda likke minaan kun kan akka sindaaboo kan akka siinaaraa qabamu caccabaallee hin qabu kanaafuu kun hundi keessaa ba'ee qamadiin kun qulqulluu ta'eetoo kuusatti galuu qaba. Meektaansuudhaan al duriiwwan akkaataa itti kuusan nu ibsuu dandeessu? Midhaan yeroo alaa galu qulqullaa'uu qaba. Waa lamaan qulqullaa'uu qaba. Tokkoffaa midhaan galchinu kun goggogee wanna adda addaatiin callaa'ee gargar ba'ee akka naannoo keenyatti siraanatu jira siraan afa sindaaboodha asindaaboo saniin adda ba'ee akka gaariitti yoo adda hin bahin jiidhinsa uuma waan ta'eef adda ba'ee qulqullaa'uu qaba lammaffaa mooyyuu iddoon kuusaa barbaachisaadha iddoo kuusaa san qulqulleessinee midhaan dhuguma qulqullaa'uu qaba qulqullaa'ee goggoguu qabaata goggoguu isaatii fi goggoguu baachuusaa maal hin beekna ilkaan hin qac gooneen laallaa hin cabsina kan cabu suni daakuu ta'a Kan laafa suni afaan keessatti hin laaqqotu akka lixiidhaan ah, ilkaanitti arrabatti nama qabata. Kanaafuu goggogsinee qulqulleechinee galchuu qabanna. Dedekkeenis obbo Girmaanis kan jedhan baay'ee gaariidha. Garuu haalli gogiinsa ah, midhaan keenyaa kan eeguu dandeenyu gogiinsi midhaan keenyaa akka saayinsiin jedhutti parsantii kudha lamaa haga kudha sadiiti. Garuu qonnaan bulaan immoo akkaataa inni itti hubatu ilkaan hin ciniinee laaluu danda'a. yoo ilkaan hin ciniinu ilkaanitti qaccachuu danda'a akka daakus daaku goorachuu danda'a garuu yoo jiidhisa san fixatiin hin laafa ilkaan irratti kun immoo oomisha keenya yoo gogiinsi hin baasin hin bayiniif hojiidha ta'e dabbakuus danda'a kanaafu minaan keenya qulqullina isaa eegee gogiinsa isaa eegee haga jedhameen minaan keenyas kuusuu ni danda'ama jechuudha gosoota kuusaa nu ibsuu duraan gootaraatu jira Gootaraa mukaa fi duuba isaa dhoqqeedhaan lumbubuudhaan goggoogsuudhaan baddaa isaa ammoo darabaa irratti ijaaruudhaan akkasitti itti kuusaa turre jechuudha. Lafa hanqifnee akka lafallee hin geenyetti muka ada dan akkasitti itti faya turre. Amma mo injira wamba ya tujira jira ada tituan wanni itti fayyadaman gootaraanis in jira. Deebi'ee immoo madaabaraa madabara qabu piis paak an jedhamu in injira zabana kanarratti immoo amma kan nu dhufe karaa ammayyaa addisiitiin karaa gibrinaatiin kan hojjetamu sibiilan bardaafiin hin jira bardaafiidhaan bakka nu xagganamaa inni sun hantuunni sisseenu wanna takka abdii rabbii qabanni sirii jechuudha. Wanni tokko nyaatu kan naqatan nyaatan jennu hantuunni seeneetoo nyaatan jennu motoraan keenya kan durii ba'aa guddaa qaba galchuun nama barbaachisa baasus nama barbaachisa Deebii ammuyyuu hantuutafis hin saaxilamu, roobanis hin saaxilamu. Baay'ee gaariidha. Waa'ee kuusaa midhaanii nu ibsitanii jirtu kan aadaas kan ammayyaas. Sun immoo kan aadaa mukuma naannoorraa kan hojjetamu ta'eet gootaraan fooyya'aa kunis karaa midhaan itti galchinuu fi akkasumas immoo yeroo barbaanne karaa baafannu qaba. Karaa lachuu qulfiidhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu gootaraan ammayyaa kun baay'ee barbaachisaadha. karaa mina akka salphaatti minaan keenyas baafannee gurgurachuu dandeenya. Minaan dura galees duruma nu ba'a jechuudha. booda dagalees booduma nu ba'a. Akka kaanii booda gale duuba irra ba'uu danda'u. Kanaaf nu fayyada jechuudha. Mee amma itti fayyadama isaa nu ibsuu dandeessu? Midhaan midhaan kuusaa kana dhugaan dhugaatti shaggaadha. Maalidhaa fi gootaraan keenya kan duraanii wantoota nyaataa roobatutti roobaa. Hoggaa hoogalchiinus dadhabbii guddaa qaba. Hoogalchiinu nama nu barbaachisa. Hoobaafnu nama nu barbaachisa. Achi jalaan hantuuta fixaa. Achi jalaan immoo roobateetti gabaa. Kanaafuu kan ammaa kanaa fi kan dur sun adda adda jechuudha. Kuufannee ol kaawwachuu waan hin dandeenyeef. Gin kan ammaa kanarratti ammayyaa addisii kanatti hoggaa ol kaawwannu tokkoffaa dadhabbiin qaba. Qulfii qaba. Qulfii keenyan xaqqamamna. Hantuunni nyaatu. baddaan roobni ittiin roobu midhaan keenyas kan kuufannee tursiifannee gabaayaadhaan eeggachuudhaaf abdii qabna. Kan biraa nama abbaan bira ibsa irratti gootara fooyyaa irratti wanni nani dabaluu barbaadu gootara sibiilaa kun haaluma salphaadhaan hojii irratti hojii salphisee nama hin gargaara jechuudha. Innis maa inni hoo galus afaan qaba baddaadhaan akkaataan itti galu salphumatti itti galchuu hin danda'aman jechuudha nama xiqqishuudhaan. kan biraan immoo gizee keessaa baafna jedhan gizee ba'u akka kaanii ba'aa yookaan namoota odoon barbaadin hunduma salphaadhaan jalaa qaba qulfii waan ta'eef afaan jalaan qaba waan ta'eef midhaan dura gales akkuma dura galetti dura baasuudhaaf bananiituma deebisanii qollofuudha sadarkaadhaan bu'a jechuudha midhaan jechumtu. Tan biraa immoo gootaraa fooyyaa keessaa piiksii kana jechuudha kana piiksii kana madaabaruma ta'ee madaabaroota birootu wanni adda isa godhu keeshan kun lama lama qabaa. lamaanuu adda adda hidhamu Dura dura odoo ittiin naqiin fayyaa ta'uusaa laallee cheekii goonee jechuudha. Laallee garaagara an hidhamuu hidhaa kana sadarkaa sadii naggaadhaan wanni tokko seenuu hin danda'u jechuudha. Ilbiin illee ta'ee wanni adda addaa seenuu hin danda'u. sadarkaa saa'eenee qilleensa keessaa baafnee erga hiinen booddee amma iddoo taa'uun ka geessuu qabna iddoo taa'u sanitti wanna irra taa'u qopheessuufii qabna. Baay'ee gaariidha ergaan hagamma nu dabarsaa turtan amma immoo muuxannoo gaarii qonnaan bulaatiin dabarsitan yoo qabaattan carraan sinii ilaadha. Qotee bulaan keenya nuyi yeroo midhaan galchinu atamtamaan maasumarraa jammareetu gurgurtaa jammarra jechuudha. Maalidha? Kuni miidhaa keenya, miidhaa mataa keenyati. Maa gurgura odoo hin jedhin qotee bulaan midhaan isaa maa gurgura ta'e odoo hin jedhin jechuu kiyya odoo hin ta'in yeroo isaa han eeggate gurgurachuu qaba. Hojii hojjetan keessatti hunduma keessattu maatiin hirmaachisanii maatiidhaan odotti hirmaatanii das nama jedha jechuudha. Yeroo ammaa kana wanni adda addaa gootaraan ammayyaan Eh, akkuma amma asitti kana hiiksii kanallee ilaalaa jirru kana madaabaraan illee ol waggaa barbaanne hammayyaa waan dhufee isa akka inni barbaadutti akka yeroon barbaadutti astakaakkalaatanii akkasitti odoo isatti ol yeroo eeggatanii yeroodhaan gurguratanii jechuu barbaanne. Ergaa har'a nu dabarsitan baay'ee gaariidha. Qonnaan bulaan biraallee akka irraa baratu abdiin qaba. Ulfaadhaa fayyaa ta'a ka waraanuu bulaa. Tole qabxiilee ijoo viidiyoo keenyaan yaadachiisa. Tokkoffaan gombisaa fooyya'aa, lammaffaan meetal siiloo, sadaffaan immoo piisbaagii kana keessa tokko fayyadamuun barbaachisaadha. ijoo ijoon lammaffaa waa'ee qulqullina minaaniiti. Minaan keenya qulqulleessinee qulqullina isaa eeguu qabna. Tokkoffaan siinaara qabaachuu hin qabu. caccabaa qabaachuun qabu, asindaaboo qabaachuun qabu kanarraa qulqulleessinee kuusachuun barbaachisaadha. qabxileen keenya ijoon inni sadaffaa gogiinsa midhaanii eeguudha. Inni saala saayinsiitiin gogiinsi midhaanii farsantii kudha lamaa hanga sadii goggoguu qaba. lamaan immoo qonnaan bulaan keenya akka aadaatti kan beeku ilkaan hin ciniineeti ilkaan hin ciniin qaayachuu qaba yookaan immoo akka daakuu ta'uu qaba. Garuu jiidhinsi qabaannaan afees ta'u goggogsuu qaba. Kanaafuu akkaataa san hin goggogsinee gogiinsa isaa eegnee gara kuusaatti galchuun barbaachisaadha. Qabxiin keenya inni arfaffaan qabxiin hijoon midhaan keenya bara darbee fi baranaa walitti kuusuun barbaachisaa biti Midhaan dura jiru gotara keessas ta'e qulqulleessinee nyaata foolchuu qabna. Haarawa qulqulleessinee qulqullina isaa eegnee gootaraatti galfachuu qabna. turtiin keenyaa gammaa baay'ee gaariidha. gara fuulduraatiif viidiyoo biraatiin wal argina nagaan nu turaa